vocês. Aqui é o Juninho Gamer e eu tô aqui passando pra avisar que esse é o meu segundo canal. Criei um canal novo aqui. Aqui, aqui é o Juninho Gamer Reacts. Aqui é foto diferente, tudo. Aí, agora eu criei um canal novo de, de React, né? Uh, daí eu tô fazendo fazer alguns vídeos nesse canal. E também tenho outro canal que é o Juninho Gamer Normal. Então, só, tô, só tava aqui prestando pra avisar, avisar que esse é o meu segundo canal. Então já se inscrevem aí, fechou?